стоит мужик. Можно по длине его бороды и по размеру его орудия. А тебе скальды песен не сложно. Friday. Слушайте сагу о моих деяниях.